Всіх вітаю, хто дивиться. Опускаємо, коротше, цю всю штуку. У мене сталася дуже така велика херня проблемка з цією грою. Така була історія. Заходжу я собі поіграти. І тут нечайно нажимаю кнопку замість загрузіть удаліть. І мені прийшлося все заново перепройти до цього місця. І може бути таке, що якісь там будуть відрізнятись коротше, оці документи, які я збирав, якісь там прийоми, навики. Окей, okay. Поняв. Це спамером все робиться, да. Коротше, що я поняв коли я ще раз перепройшов, що оказується їхня пам'ять, яка відлітає і присасується моїм сенсіном від тих людей, яких типу, я вбиваю, то воно насправді дає щось. Воно насправді за той, за ті очки сенсіна я потім відкриваю нові спецприйоми. Так, це не так має бути. І не так. Отак тут, тут неправильно все. Ще раз. О, тепер нормально. Тут. Ще раз. І, мабуть, ще раз. О, тепер будемо пробувати. Є. Так що мені прийшлось три рази іграти в ігру, щоб поняти для чого очки і що вони дають все супер. З першого разу. Надіюсь, що я так доверху долізу. Боже, як просто, я тоді це по півгодини проходив. Оце капець. Так, тут в будь-якому випадку щось має бути. Так просто не буває. А, повні... повні жизні. Йой! Нет, мені в бік треба. Ого, та там падати є куди? Ще вниз. Йой! Та ну, що, що, що це таке? Ходи файно. Так що такі от діла. Тим говорять, що чого ж, та що там ті ігри грати? Головне би була ігра і мікрофон. Все брехня. Мені прийшлось по два рази переігрувати. все треба тримати в голові, якщо ти граєш пару ігор одночасно, проходиш. Це все не так просто, як всі собі думають. Блін, це ж треба було активувати. Полезли. Давай. Є. Закрито. Е, щось почало менше появлятися всяких підсказок. Що що? Больничний корабель Німфея? Офігенний корабль. Во, підсказки. Згадай гівно, от і воно. Ага, коло бару витік мост. А, ми вже тут. Можна наверх лізти? Як все просто. Супер. Я тепер став ще майсильніший. А далі де де, де прохід до бару витік мозку? Ага. І що далі? А, як все просто і надежно. Гойкі ящики. Так як на... На базарі з барабулькою чи помідорами. 2160 якийсь там рік, а ящики не помінялись. Так що, той, хто чекає літаючих машин, можна навіть не мечтати. Томі Вірсеть. Що тут зараз будуть бої без правил? Скоріше всього, що да. Ну, та перелазь, що це? Так, а ну не нервуй мене. Ого, бідний бар. Ну да, в іграх же жестокість і насилие. Підходи по одному, колегонько, раз, раз. Що ты мне будешь там розказувати? А то листить під пездію, не би сюди и помогти. Что там під пездію? Що не вилазь сюди махай тим патиком? А я вже скільки маю їх бити нарешті. А, Герой. When the water dropped, it revealed the old subway. Those lizard brain screw-ups bugged out through there. They've invaded the whole neighborhood. Ай, вони всі лі... зараз треба буде походу перекрити той вхід. into Lipa territory. Hell, they didn't stay scared for long. Ага, да, так як. Так як я і подумав, згадую по чуть-чуть, треба їх всіх перебити. Ого, це починаються якісь уже серйозні проблеми. Так, а ну пробуємо трошки зв'язочки повалити. Так, треба. Походу вони не закінчаться, поки я якось не перекрию там. Треба зараз наступний раз прочитати, що вона говорить. Я вроді би того разу теж їх валив, валив, поки щось не перекрив, нічого не помінялось. Але це не точно. Ану пробуємо цим. Може їх затормозиться на якийсь час, Да. А, все правильно. Ого, что это має бути? Новая суперспособность. Ржавый болт. Ржавый болт увеличивает силу спамера, позволяя наносить более сильные удары и поражать слабые места строительных конструкций. Нажмите 5, чтобы прицелиться, 8, чтобы стрелять. Вісім? Ага, я не тим стріляю. With the cables. Cut them off. Кабінет? А. Має повний заряд, є. Давай другу. Може я вспію. Ото з ними смисла нема, битись вони будуть лізти, поки я це не перекрию. Все, а тепер можна добивати. Оце удачно все. Давай. Упав згори. гори. Гринтис. Гринпис, блин. Sorry about your bar, Tommy. Uh, Цікаво, як вона ще не замастилася у таких мусорках ходити. Щось дуже темно. Що там? Швидко зараз легонько по вистрічку. Ага, треба теж цим? Да. Ржавий болт. Почти як лучшее средство от геморрой, ржавий гвоздь. Найдіть Джолі, Джонні Зеленозуба Грінтіза. Hey, Millen, how are you? Wow, you and Edge really threw the shit at the fan. The whole city's in a panic. Це той чувак, що в мнемофоні був. Yeah. Shit seems to be the word of the day. Okay, okay, uh, good. I, I gotta get going. I think I've been made. Пасуть Remember його. you soon. Капасесіко, капасесі. Так, я туди можу пригнути. Ні. Закриті пространства. А ну там щось світиться. Ні, це все не то. Стоп! А в ту сторону що не можна піти? Чи там стіна? Ні, тут нічого нема. Значить, ідемо так, як для нас приготували. Тут наліво. Ну, якщо тут нічого нема, то це щось не то. Значить там щось має бути. Це було би занадто якось не так, як мало б бути. Значить нічого нема, значить занадто. Сам не поняв, що сказав. Типа занадто забагато різних ходів можна піти, в яких нічого нема. Хоч би в одному місці мало би щось бути. Для приліччя. О, хоч підсказка є. Де воно? Синє свічення і робот. Синє свічення і робот. Нафіг. Фокус. Ще два і буде ще на фокус більше, бо то, що з одним фокусним слотом грати неможливо, дуже важко. Це що, каналізація чи що? Це Це вниз чи вверх? Осторожно, опасно. І що далі? Підходи давай. Музика чого ще не почала грати. А, Тут нема що довго гратись, треба усе рішати швидко. Давай. Щось воно мені вже так не реагує, як я хотів би. А що це таке? Ого. Це що, смерть? Упала в болото і умерла. Йой, та як в житті. Ігра все-таки дуже реалістично зроблена. Стоп. Я почав звідки взагалі грати? Що це таке? Де ці надписи опасно? Тут теж болото, я провіряю. Да. Йоп твою мать. Боты не смогут обнаружить вас через стену. Используйте это преимущество. Легко. Значит, туда путь закрытый. Идем сразу напрямую. Це каналізації, что це гимно плавает чи що це таке? Добре, а що тут? Значит, я не туда иду. Значит, мають бути сбоку десь ходи. Туди не можна? Ні. Ага. От як усе тут було просто. Злазим. <laughs> Ха! Ха! Офігенно! Щось мені не везе це пройти. Навірно, треба... Ага, треба було перепригнути. Єсть. А що далі? О, болота вонючі. Так, до, до сохранения и конец. Ну. О. Я помню, як жалівся хтось, що на рахунок цієї гри. Що, типа, на початку ігри все дуже гарно, а потім по болотах шлятися. Не знаю, мені подобається все. Так, сохранення. Беремо ще собі апку, не треба. Добре. І поки що на цьому закінчимо. Всім пока.